textura, contraste. Soy Vivignor, vindo a Aprendendo Juntos e vamos de uma no vídeo passado eu visto que que vemos só um aspecto limitar de la luz. Nuestra percepción solo alcanza un pedazo de la luz. También vimos que la luz está viajando todo el tiempo, reflejando, bomba de vuelta. Y yo también ese día la sugerencia de observar un ambiente de su casa para que tú veas conforme cambia la luz del día, cómo cambia nuestra percepción, cómo cambia eh, los objetos, la, la aparência dos objetos, não é certo? Por quê? Por exatamente disso. Porque hoje eu queria falar sobre esse simples fato de cambiar a direção da luz ou cambiar o sujeito com relação à luz também, né? cambia totalmente a imagem obtenida. Assim. Outra percepção, outra imagem. Vale? volume, textura e contraste. Volume. Somos seres 3D, não é certo? Temos ancho, altura e profundidade. Eu sou quase 2D, né? <laughs> Pero... Mas sou 3D também. Então, yeah, imagina-te um, um quadrado. Agora, imagina-te um cubo. 2D, 3D, ¿vale? Entonces, estamos fotografiando objetos 3D. Ahora, mira esa imagen. Ahora mira esa. Beleza? Qual a diferença em aspecto de volume em essas duas imagens? Essa primeira imagem não parece plena não parece ser como praticamente 2D, não é certo? E mira essa, não parece ser uma imagem que te dá mais volume, mais aspecto de profundidade dessa cabeça, não? Dessa cabeça aqui. Pois é isso. Esse é o volume. Né? então o que eu disse aqui? só vou mira, só vou cambiar a direção da luz, nada mais. Então, Por isso, por exemplo, que às vezes fazer foto com flash frontal não nos parece tão atraente, porque perde ese volume. Pero, no quiere decir que una buena imagen no puede ser hecha con una luz frontal que planifique el sujeto entonces por ejemplo mira esos retratos aquí Entonces, ese fotógrafo, súper famoso, él hace fotos así, por ejemplo. Otro ejemplo de uso, fotografía de producto o fotografia às de moda, así, donde yo dejo la, luz más plana posible, dejo el sujeto más plano posible. Entonces, otro factor para usar una luz plana es una luz frontal, así por ejemplo, no resalta la textura, por ejemplo. entonces mira de nuevo esa es mi imagen amplificada. Mire cómo con la luz lateral me resalta todas las texturas que hay en la piel de la cabeza otra ¿Ves? Entonces, por ejemplo, un fotógrafo de moda, a veces no quiere resaltar esas texturas en la piel de la persona. Aunque ahora ya todo se arregla digitalmente, pero es ese principio, ¿no? yo evito tener luces tan laterales. Pero ojo, siempre depende de eso, o sea, quiero o no quiero resaltar esas texturas de lo que sea, ¿vale? Entonces, el simple fato de cambiar de posición, da todas esas diferencias de percepción. Y lo mismo pasa con el contraste. aqui eu tenho uma imagem Se eu miro a cara dela, não tem nenhum contraste, eu não vejo nenhuma marca. Ou seja, o contraste está relacionado a essa oposição, essa contraposição, essa diferença marcante. Né? Então, pode, pode ter um contraste forte, como acá, e zero contraste acá, basicamente. A não ser o contraste de fundo Né? Às vezes, mira o contraste dessa cara e dessa. Né? Essa imagem já é tem é um contraste, né? um contraste forte, assim. Uma imagem contrastada, muito contrastada, ela vai ter essa diferença entre as zonas claras e escuras muito forte, assim. Muito marcada, assim. Eu vê os traços super marcados, assim. Entre luz e sombra, eu estou vendo esse, esse contraste forte, assim, essa diferença abrupta, assim. Isso é um super contraste. Pero yo también puedo tener un contraste suave, así, mira. Mira ese contraste. Es una imagen contrastada. Pero es un contraste suave. Vale. Entonces, ahí empezamos a entrar en el concepto de luz dura y luz suave. Vale. Entonces, por ejemplo, essa foto aqui foi hecha com uma luz dura. Mira as marcas que é hecho na imagem. Dura, contrastada fortemente, então Entonces, é bem marcada, Essa foto foi hecha com uma luz suave. E mira ele graduado de branco, de, desse branco até chegar ao negro, passou por uma escala de grises, suave, transicional. Pero luz dura e luz suave Eu vou falar em outro vídeo. Como hago para ser luz dura, luz suave? que diferencia, que define e que me determina de eu ter uma luz dura ou uma luz suave? Então, não te olvides de suscrever-te e nos vemos em próximo vídeo.